a polícia com violência. Mais uma vez a polícia pratica violência contra o povo. Tira não, Vinagre, vinagre. costas, mano. Beleza, cara. Eu acabei de levar o boneco na já chega. Me filmar agora, vai? Não. aí, vai. Não, tá Quero que veja meus olhos. Tudo que esse pessoal fez foi protestar pacificamente, ó. Tá todo mundo assim, lacrimejando por causa das bombas de gás lacrimogêneo. O povo quer se manifestar, mas ó, o Estado não deixa, a polícia não deixa. Olha a quantidade de pessoal correndo, todos jovens. Realmente, um ato de grande covardia. Isso é um atentado contra a democracia e contra a liberdade de expressão.